båten. Det var väldigt lätt. Gul duk. Nu har knotten börjat komma så jag ska skynda mig och slänga in liggunderlag och sånt och göra det färdigt. Solen ligger på nu så jag ska vänta någon timme innan man går och lägger sig så man inte blir stekt. Men det verkar bra, det jag ser nu. Jag kan spänna åt golvet om jag vill för att krympa tältet eller öka det. Hej på er! Nu är det klockan kvart över elva på kvällen. Jag var tvungen att gå till bilen och hämta min tjocka sovsäck. För jag började frysa. Så nu har jag ullunderställ. Jag har en... Ska vi se om jag kommer åt den en eh, liner. Jag har min marmot sovsäck och så är den tjocka sovsäcken. Så nu hoppas jag att jag kan sova i natt. Det börjar att bli varmt så och solen kommer ju snart upp igen på andra sidan. Så då börjar väl värmen Eh, stiga i tältet eh, och då kommer jag väl vakna typ vid fem. Men det spelar ingen roll. Så nu ska jag försöka sova så jag är piggelin imorgon. Sov så gott. Hej då! Hej på er! Det blir ett hastigt uppbrott i min eh, tältning. Vänta. Jag kommer ju nämligen på att jag tvättstuga imorgon. Och så har jag ju min körning på dator. Lastbil med släp. Så då jag är ungefär fem mil hemifrån så tänkte jag att då är det lika bra att packa ihop och åka redan ikväll. För det tar ju ändå ett tag innan jag kommer hem. Så får jag göra om den här turen en annan gång. Platsen finns ju kvar. Så jag säger tack för att du har valt att följa det här avsnittet. Titta på det och jag hoppas du prenumererar och delar och tummar upp kanalen och det här avsnittet. Ha det bäst så länge så ses vi snart igen. Hej då!